ادولف هتلر طاغيه او منقذ باش نجاوبوا على السؤال خاصنا نجاوبوا على اسئله اخرين شنو هي اهداف هتلر وشكون هو المتضرر الاكبر منها وواش ممكن شي واحد يستفيد من اهدافه اولا اهداف هتلر كانت انتقاميه بشكل واضح وهادشي كنلاحظو من خلال استهداف مباشر لعرق معين غنهضروا عليه من بعد اضافه الى انه كان عنصري بالفطره وعنده فكره ان العرق الاري هو العرق الاسمى وهو اللي خاصو يكون حاكم بقيه العروق خصوصا الشيوعيين واليهود اللي قلت لكم بلا غنهضروا عليهم اللي كان كيعتبرهم السبب الاول في خساره ديال المانيا في الحرب العالميه الاولى هادشي علاش اهم حاجه كانت تقريبا في الخطه ديالو هي القضاء على روسيا aka الاتحاد السوفيتي حيت كان عامر غير بهم واش ممكن شي واحد يستافد من الاهداف ديال هتلر فاش تسمع انه ما كانش كيحمل اليهود هادشي ما كيعنيش انه كان يحب المسلمين ولو كان حيا لكانت فلسطين حره و blah blah blah blah. بلا. منيتك تقصات هتلر كان كيامن غير بالعرق الاري ولا شيء سواه تقول لي عرب امازيغ كرديين ترى ما كاين غطحن واللي قدامك كولو لو هتلر ربح الحرب كنت انا وانت وجدك وخوه مجرد عبيد عند الامبراطوريه الجرمانيه الحاكمه للعالم يعني المره الجايه في شي حد يتسلطح ويقول لك هتلر عظيم وكغير ربح الحرب غتشد اقرب مقله وتحط عليه في الوجه ديالو كان هذا ادم نشوفكم في الفيديو الجاي